7. Han heter Akinori och kommer från Japan. Han talar japanska, engelska och svenska. Akinori arbetar inte i Sverige. Han studerar design här. Han har en flickvän som heter Kajsa. De har inte barn.